Pää uutana fasan karfa kara doku na wasan kona

Alfredo, guarda che non mi ho detto un questo. चिकित्सक अपनी स्थिति को बदला तो कम Salutate, salutate, salutate. <laughs> Il cane è mio, il cane è mio. Signore, io entro dentro che vado a fare il passo. Thank you. Thank you. Salame e provo. Okay. okay. Var sıçtı, getirt de vallahi. Ali de onu şey gibi oldu. 健康最重要啊，其他的不重要。在健康面前，这些是吧？今天我一个朋友带队，到底行的？今天带队到欧洲拍照。 There you go.

Jetzt haben wir ein bisschen erreicht. Echt? Die Uhr hat Claro que não, gente tá... sabe que não. Não, nunca. Portugal fica com isso aqui, I'm you.